Adım Erdal Yılmaz, 46 yaşındayım. Evli ve iki çocuk babasıyım. Ee, yaklaşık 18 sene kozmetik sektöründe pazarlama ve satış sorumlusu olarak çalıştım. Ee, bulunduğum sektör beni bayağı yormuştu. Yeni bir arayışlar içine girmiştim. Ee, bu bağlamda e, yıldızı parlayan sektör olan e, emlak sektörü ilgimi çekiyordu. Ee, bu bağlamda bir öz becerilerime güveniyor. Mutlaka bu işi yapmam gerektiğine karar vermiştim. Ee, uzun bir süre e, düşünüp taşındıktan sonra e, emlak sektöründeki yeni gelişmeleri takip etmeye başladım, araştırmaya başladım ve e, diğer emlak emlak sektöründen çalışan arkadaşlarına farklı olarak böyle kurumsal bir şeyin olması gerektiğine, güvenirlik vermesi gerektiğine, daha doğrusu profesyonel bir şekilde çalışma yapmam gerektiğine karar verdim ve e, arayışlara girdim. Franchise şeklinde e, çalışan bayilikleri araştırdım. Karşıma kaçmaz emlak çıktı. Bu bağlamda e, başvuru formumu doldurdum. E, gerekli incelemelerden sonra tarafıma dönüş sağlandı. Olumlu sonuçlar olduğu söylendikten sonra e, bu sektörle ilgili yer arayışlarına başladım. Bu bağlamdan sonra e, ofisimizi tespit ettikten sonra mimari çalışmaları e, başladık ve ofis e, yönetim e, ofis şeklini aldırdık. Ondan sonra başladık çalışmalarımıza ve e, malum siz de bilirsiniz ki yeni e, yönetmelikler çıktı. 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelik hakkında bir yönetmelik yayınlandı ve bu yönetmeliğe göre e, mutlaka e, mesleki yeterlik belgesi, e, sorumlu emlak danışmanlığı seviye 5 belgesini almamız gerektiği konusunda söylendi. E, bununla ilgili eğitimlerimi tamamladıktan sonra mesleki yeterlik belgemizi almaya hak kazandık. Bunun akabinde resmi kurumlarımıza başvurularımızı yaptıktan sonra e, taşımaz ticareti ee, yetki belgemizi Ticaret İl Müdürlüğü'nden aldık. Bütün yasal işlemlerimiz tamamlandıktan sonra e, sektördeki e, yerimizi aldık ve hizmetlerimize bu şekilde başlamış olduk. Kaçmaz Emlak Türkiye'nin 20 ilinde e, 41 temsilciliği şeklinde hizmet sunan bir emlak zinciridir. E, kaçmaz emlak olarak genelde yasal olarak işlemler yapıyoruz. Müşteri memnuniyetleri, e, profesyonellik ön planda. E, reklam ağıyla birlikte müşterine sunduğu yazılım teknolojisi sayesinde disiplinli ve sistematik bir şekilde hizmet sunan bir kurumsal franchise sistemidir. Biz bu franchise sistemini de e, Siirt ilimizde bir ilk olarak e, hizmet sunmaya başladık. Farklarımız e, ileride ortaya çıkacaktır. Şu anda bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Dönüşümlerini çok iyi bir şekilde dönüşümler alıyoruz. Ee, özellikle profesyonellik, müşteri profesyonellik ister, güven ister, disiplin ister ilkesiyle yola çıktığımız için e, dönüşümlerde hukuki açıdan da herhangi bir sıkıntı yaşanmadan e, menkullerin alım, satım, kiralama işlemlerinde e, tamamen güvence adı altında işlemlerini yapıp müşteri memnuniyetlerini ön plana tutarak e, hizmetlerimizi tekrardan devam ettiriyoruz şu anda Siirt'te. E, Kaçmaz emlak e, diğer emlak ofislerinden farklı olarak şunu dile getirebilirim. Bizim e, kaçmaz emlak sihir temsilciliği olarak tamamen güvene dayalı, resmiyete dayalı işler yürütüyoruz. E, işlemlerimizi uzman kadromuzla birlikte gerek sahada gerek ofis çalışma alanında tamamen hukuki yaptırımlara dayanarak işlemlerimizi yürütüyoruz. E, müşterimiz bizden alacak hizmeti kesinlikle güven duyacaktır. Güvenilir elde olduğunu hissedecektir. E, bu bağlamda işin başından e, değerlemesinden satış sonrası hizmetlerine kadar tamamen yapacaklarımız hizmetleri gönül rahatlığıyla alacakları için bizim diğer farkımız da buradan bu şekilde izah edebiliyorum. Ee, kaçmaz emlakın e, artı yönlerini şöyle izah edebilirim. E, kurumsal şekilde çalıştığımız için e, haliyle Türkiye'nin bütün illerinde hizmet sunan bir frenç sistemi olduğu için özellikle il dışından ya da yurt dışından dahi yatırımcılar genellikle güven duyabilecekleri reklam da duyacakları emlak sektörünü tercih ediyorlar. Bu bağlamda araçlara girdiği zaman karşılığına çıkan kaçmaz emlak sihir temsilciliği oluyor. E, bu bağlamda e, iletişime geçip e, bu e, satışlarla ilgili veya alışlarla ilgili e, çalışmalarımı bizimle yürütmek istiyorlar. Farkımız bu şekilde de ortaya çıkıyor zaten. E, Sirtli vatandaşlarımız e, bizi şöyle seçmeliler e, hizmet konusunda. Yapacağımız hizmetlerde e, hem satış öncesi hem satış sonrası, kiralama öncesi ve sonrası olan bütün hizmetlerinde e, hukuki haklarını savunacak, koruyacak şekilde kafalarını rahat bir şekilde e, ab aboneliklerinden e, temizliğine kadar olan bütün hizmetlerde yanlarında bulabilecekleri için ve güven doyabilecekleri bir e, emlak sektöründe yer alan bir franchise olduğumuz için bizi mutlaka tercih etmeliler. E, kafalarını rahat, e, güvenli bir şekilde e, alışverişlerini, hizmetlerini almak istiyorlarsa mutlaka bizleri tercih etmelidirler. Ee, buradan sizin aracınızla e, Sirtli e, hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza e, emlak kiralarken, satarken, alarken şu kuralları mutlaka uymalarını tavsiye ediyorum. Güvenebilecekleri kurumsal şekilde çalışan, satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerini alabilecekleri bir emlak ofisiyle çalışmalarını öneriyorum. Bu bağlamda kendilerini güvende hissetmeleri açısından ee, herhangi bir hukuki yaptırıma maruz kalmamaları açısından e, şeffaflık ilkesine dayalı çalışan ofislerle çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Burada yasal olmayan hiçbir şeyin yürümemesi konusunda mutlaka işin ehlini, eğitimli alan liyakata dayalı e, ofis e, çalışanlarıyla, ofislerle çalışmalarını tavsiye ediyorum. E, bu bağlamda biz Kaçmaz Emlak Siirt temsilciliği olarak ekibimizle, uzman arkadaşlarımızla, kendi alanında uzman olan arkadaşlarımızla bu hizmeti Sirtli vatandaşlarımıza sunmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman kendilerini çay içmeye, kahve içmeye bekliyoruz. Danışabilirler. Her türlü sorunlarla ilgili çözüm önerileri mutlaka bizde vardır.